төвшөө дүлгөөн мөнхөшийн гурав гарлаа. Гол нь гэтээ би явахгүй л дээ. Мөнхөш болохгүй явж болохгүй. Юу хийх гэж байгаа гэхлээр энэ хийж байгаа. За бид хоёр яг одоо нутгийн цаг хөлгийн жолоо залсан. Аа төвшөө микрофон юу камера хөл аа. Одоо яаж вэ? Одоо зүг. Аа за. За бид хоёр зөнгөс нь хоол идсэн учраас сах богц ажиллаж байна. Бид тагаа шүдэ гацсан л да. Юуны Дагнада тоглоом авах гэж өчтөртээр дэлгүүр орлоо. За энэ ч зүгээр юм уу гэл ингээд нөөтг нь 25 мянга 35 мянга 55 мянга гэл. За нэг айтайхан нэг за нэг ядаж 2 3 үйлдэлтэй тоглож тоглоом гээл 75 мянга 85 мянга гээл нэг тоглоом авах гэсэн 100 мянга гээ хайрцагн дээр наацсан тэгээ тэр нь яг хамгийн гол нь яг одоо нэгдүгээрт айгүй амархан үед нь а хоёрдугаарч яг бит хоёрын нөгөө хүссэн хэмжээний одоо тэр айкуг нь бол хөгжүүлж чадахгүй юм шиг байгаа даа тэгээ бит хоёр ямар сайт үлээ хараа Pinterest Pinterest-ээс хүүхдийн тоглоомны аюугай ID олсон. Тэр нь юу вэ гэхээр яг хүүхдүүдийн тэр болгон одоо хүрж чаддаггүй хөрхийг маш их хүсдэг. А дээрэс нь а өөрсдөө аав нар нь одоо аав ээж нар нь хийж болохгүй аюулгүй тийм тоглоомыг өөрсдөө хийя гэв. Тэгээ одоо бид хоёр юуны барилгын материалын дэлгүүрлүү одоо яг энэ тоглоомыг хийхээр явж байна. Одоо нэгдүгээр жоохон хөвгөд хийх гэж байгаа учраас тэр манай охин маань дагна маань одоо тэр чин гараараа байрна намандаа хий тэгэхээр хамгийн сайн чанартай дэлгүүр хаана байж болох вэ гэд тийм Мишель барилгын их дэлгүүрийг тийш очиод үзээ манай Огийн маань хэлсэн байгаа тэгээд Огийнхоо хэлснээр тийшээ явж байна Ог гэснээр оргил бол э, миний сайн язгаа тэгээд оргил маань э, юуны бэлгийн мэдээлэл мэдлэг маш сайтай өөрөө өмнө нөгөө нэг Германы цахилгааны компанид ажилладаг байсан учраас одоо энэ цахилгаан мэхлгаантай харьцаадаг гэрэл өндрөөр одоо ингээл маш сайн мэднэ хаана юу байдаг зүр зүр хэрмэс одоо тийм мишэл зэрэг 100 айл зүр нөхөлцөн. <laughs> Бараг Монголын 16 16 юм шүү. Айгу мондөг мэддэг учраас оргил э, мишэл дээр хүрээд ирэх гэсэн. Тэгээд дагнаад яг юу юу байвал зүгээр гэдгийг оргил хажуунаас зөвлөөд хэлээд өгье гэсэн. Хүүхд авч явж болохгүй учраас мөнгө шүлтчихлээ. Хамтдаа тэр тогтоомыг бүгдийг хамт хийсэн. байна. Баярлсан уу? Чи аль талд нь байгаа? Өнөөдөр харин цагаагаар гоё юм уу? Юу мэдээл, чухал мэдээл битээр сая ингээд нөгөө байрандаа ороод гэр мэрээл өгчүүлэх нэг л боо юм болчиход нэг зүйлийг маш сайн мэдэж авсан. Ер нь бол Монголдоо л албан ёсны чанартай энэ бараа бүтээгдэхүүний энчээл хамгийн хямдхан зарагдчихж байгаа юм бэ л гэдэг мэдэж авсан тий. Тэгээ сая бит хоёр а юу машинд явж байхдаа нэг зүйл дээр маргалдлаа. Юу гэхээр энэ энэ дотор байгаа бүх дэлгүүрүүд болоод эдрийг бол бүгдээр түрээсэлж байдаг юм аа мишэлэх бишээ гэд дөлгөн болохоор үгүй ээ дэлгүүрүүд нь худалдаад авчдаг гэд маа найз яг үндэ энд ажилладаг байхгүй тэгээд би бол түрээст гэдгийг мэдээд байгаа байхгүй энэ дотор байгаа бүх юм түрээст юм аа би ингэж бодоод байхгүй зөв нөө нэг компани бүгднгийнх нь эрхийг аваад оруулаад ирсэн юм болоо гэж бодсоохгүй одоо хоёул хамгийн сүүлийн юу ориглаас заяа бүгд түрээсэлт юм аа одоо тэр нөгөө нэг нэг цэгийн үйлчлэгээ гэдэг байгаа ч тээ тий хаана Нэг цагийн үйлчилгээ нүртэл түрээслэгч сая. Тэгээ үүднийхээ ресепшнээс асууж юм шүү дээ. <laughs> Тэрнээс. Тэгвэл ориглоос ч асуу үүднийхээ ресепшнээс тийм. За мэдээд э, бүгд түрээслээд байж идэх юм аа. Гэхдээ яг түрээслэх ахalta зарим ингээд одоо Монгол өөрсдийн компаниуд нь байна л да. Эднэр бол түрээслэх ахalta. Яг энэ брэндүүд тэгээд юунууд нь бол биний бодлоор өөртөө оруулж ирдэг гэж магадгүй л монголчууд. Одоо энэ одоо хоёулынгийн заяа орох гэж байгаа хоёул нөгөө шивэд тахад нөгөө баа хаус гэдэг дэлгүүр үүдсэн шүү дээ. Надаа баа хаус шиг санагдаад байна. Тийм. Баа хаус шиг энд нөгөө нэг номингийн нэг том дэлгүүр үүдсэн шүү дээ. Тэр номингийн хүртэл түрээсэй. Уучлаа тэр чинь номингийн дэлгүүр биш хараа. Тэр чинь номин Мишель гэдэг нэртэй дэлгүүр. Харин бас түрээсэж байдаг байхгүй юу? А тэр бол түрээсэж байдаг хаа тэр санахгүй. Ма баг. Надад хаяаштай заа. Тийм хальтаа. Оо ёо чиний муухай дээрлэх байж болохгүй. За ашгүй оргил түрээд. Одоо оргилоос соёл асуу. <laughs> Ашгүй. За яасан бэ? За одоо чамаас юм асуу заяа. Энэ дотор байгаа бүх дэлгүүрүүд энд байгаа нөгөө нэг цэгийн үйлчлэгээ илрүүлт бүгд түрээс их те. Аха. Түрээс. Түрээс үстэй. Дөлгөөнөө болохоор үгүй гэдэг байгаа байхгүй. Аа. За тэр тийм байгаа шүү. Хөө хайр халууны үзүүл. Хүй. Шо дараа тавьж штэ. Thank you. Би ийм ийм хоолойны рекламад үлдсэн. Аа? Хэлчихэж лөө. Ийм би тэгтээ өөрөө юу тоглохоо ойлгоогүй. Би чам ганцхан тортны реклам. Тэр хэм байсан ингэж жижиг чинь амар амраа штэ. Тэг чин амраа гэдэг ахын тэр студ нь дүү мөн ингэ ажилладаг тийм студ дээр. Одоо нэг рекламны зураг авалт алах чинь ингээд би тэгэхэд дөнгөж нэгдүгээр курс байсан баха. Тэгээдсэн чинь дуудсан чи би яг нэг Монголын хамгийн одоо номер 1 ийм ийм хоолой ийм юунууд авчирдаг юунд даач тэр маань хаагч гараагүй юм гэдэг гэдэг. <laughs> За нөгөө эмэгтэйчүүдтэй явахаар яг ингэдэг байхгүй. Ууг нь бол дагнаад тоглоом хийх гэж явсан. Тэгс ч одоо нөгөө зорилгоо хазаагаад ингэ дэлгүүрсэн явдаг юм. Яг харахгүй нөгөө одоо гэрээ тогтчулж байгаа учраас. Гэтэ удахгүй би нөгөө юу яана та нарт аа гоё гэрээ тогтцуулахаар гоё хоум туур явж үзүүлнэ. Охныхоо эмигээ. Хамгийн эрүүл хавтан гэнэ авъя. Хамгийн сайн хавтан гэслээ. Тийм Монголоо байсан. Зүгээр бичлэг хийж болох юм болов. Болох юм байна аа. Сарч юм байна. Байна. Бичлэг камертай бичлэг ингээд явуулах уу? Юм үү? Бичлэг хийж болох уу? Зүгээр үү? Үгүй ээ. Нөө 8 төгсөөд чи хоёр ангид нийлдэг шүү дээ. Тэгэхээр бид хоёр яг нэг ангид ороод гэтээ нэг удаа. Би нэг удааг өөрт шишиж явсан. Хоёр хөтэй болсон мөлөө. Тийм, хоёр хөтэй. За баяр үргээ. Танаар ч бас хоёр. Баяр үргээ. Дагнаа ч юм бол бүрөө гол хийсэн үнийг. Австрийн эгэр гэбрэнд автомууд тэгээд Бүтцийн хувьд болохоор цэвэр модон шилсэн автомод гэж юм. Хүний э, би сөрөг нөлөөгүй эрүүл ахуйн стандарт хангасан гэдэг. Тэгтээ юм зөв сонголт хийсэн байна тий. Харин тий ер нь яг нөгөө нэг бид нар чинь хоол хүнсээ тий за айл болох Монгол юм органик юмгээс хөдөн мөртлөө цагаат талаад ирэнгүүтээ нөгөө юм тавилгын нэг хангаар хэмнэх тоосон тий. За үсрээл яг ийм их хэмжээтэй л. Гэхдээ нэг ийм ч юм уу ингээд ийм хэмжээ ийм шүү дээ ингээд юм. Тийм үү? А тийм том уу? Том шиг тийм чи хөндлөнгөөр нь ингээд тавьчих штеп ийм зузаантаа хараа 18 зузаантаа байдаг аахгүй. Ийм зузаан байвал зүгээр нүүн чам нэмгэн дээр тийм үү. Хэрвээ зузаан болно гэвэл тэр яганаас нь билж нэмгэн гэх юм бол энэ өмнөдс баг. Хараа зузаан. Зузаан дээр юм байх. Юм хадаж болоод хадах учраас. За дагнамын дагнамын дэлгүүр намын нэг энд ярьснийх үзэд явъя л гэдэг. Ваа. Энэ зүгээр нөө ёлкны гэрэл дотор нэг Гоё юу? Ийм там руу ийм гоё биш юм уу? Аа? Там руу дөө. Уг нь бол гоё л. Энэ ямар ароматч гэрэл вэ те? Энэ хоёрыг авал хямдрах уу? Аа, манай энэ яадаг байхгүй. Тогтоож өгдөг байхгүй. Аа, цаанаас нь аль байсаар үүсгэх юм. Энэ үнэндээ тогтоож өчтдөг байхгүй. Аа. Вау. За хааны ордны хөшин. Хамгийн том хөшин шүү. Өө тийм үү? Тийм үү. Оо. Нэр ингээд битүү юм янз янз хөшөг байчихаар бас эвгүй юм тий. Харин тийм ээ нөө. Яг артын цанхтай юм шиг тий. Тий. Энэ онцлогийн өрөндөө амар амаач юм биш. Харин тий. Энэ минималист юм ямар ч ирэм мэр юм байхгүй. Надаа энэ жилээс яваа юм. Надаас амар таалагдаж материал нь ч бас гоё. За ашгүй. Холгооны маань юмнууд өвцөд одоо л дуусчих одоо охиныхоо имийг авах гээд доошо бууя да. Энэ хоёр ч бүр тухтай ингэж үзэж байгаагүй юм байна. Тийм байна. Ярьж өгч шүү. Обооны оронд тий. Обоо баяртай болно. Обоо баяртай. Амар сүгтэй ингэ. <laughs> Аа, шилэн юм уу тий? Аа, шилэн зү. Монгол юм уу? Амин Жапан. Жапан. Жапан. Ямар сайн ярьдیں۔ Амар сайн монголоор ярьж. Амар сайн ярьж байна тий. <laughs> Таны гоё Монгол шүлэг уншаад өгч. Ном. Өөртөө Монгол олон жил амьдарч байгаа юу? 10 олон жил. Хэдэн жил амьдарч байгаа? 20 хэдэн жил. 20 хэдэн. Өдгөл нөгөө хин аныг таних уу? Тамако ихчиг. Тамако ихчиг таних уу? Мэднэ. Нөгөө зүгийн зүгийн аж ахуйтай. Та Монгол хэлийг хаана ингэж гоё сурсан юм? Монголд сурахгүй юу? Тэгэл хаан сурах уу? Тэ ястай тийм байна гэж. Орчин. Тэ Монгол нөхөртэй юу? Яа. Аа. Монгол хоёр хүүхэс Энд ийм гоё үедээ танилцсан гэж байна. Эмэгтэй эмэгтэй хоёр. За ийм гоё материалууд манай фейсээр орж ирдэг шүү дээ. Манай Facebook гэж. Аа. Солонгын домок. Сүртэй нэртэй. <laughs> Ястас сүртэй нэртэй. Харин таны харин Японоос ирд юм уу? Бүгд Японоос. Манай шиг Японоос орж ирдэг компани Монголд байхгүй шүү. Аа. Ялангуяа барилгын материал. Мм. Аа. Ихтэйг ёо юунда BB family дээр урмаар санагдчихлаа. Харин тийм. Би янз бүрийн юм дургүй шүү. Тийм үү? Яасан байсан даа шүү. Яагаад? Тань гоё гоё монголчуудад гоё юу яагаач гоё. Тэл чимээгүй л ээ. Аа. Чимээгүй л ээ. Амар зүрхээ юм аа. За баяртай. Вау, ямар гоё юм тий. Йоо. Тийм биш тийм. Энэ болохоор амьд хөвд услах шаардлага байхгүй. Өрөөний төлөвлөөр агарын чиглэлээр барихад амьдрах орчин 2-4 жил гэсэн. Тийм үү? Тэгээ хоёр төрөл байгаа. Нэг нь ингээд хан дээр наадаг, нэг нь хөрсөн дээр дээсдэг гэсэн. Энэ нөгөө харин нөгөө нэг юу ч юм шүү. Дууд суулагч нөө автан. Тий, тэгэл нөгөө дорооснууд бас байгаа. Дорооч бас шүү, тий. Тий. Дууч мэд суулагч автан дээр манай энэ үндсэн материал болох арьсан автан, тахаар автан модон гэдэг ийм хатан байгаа. Оо. Үзэлтэй сакалт тий. Энэ баг урлагийн бүтээл болох юм биш үү тий? Том хандаа жижиг хандаа. Хоёр өрөөнийхөө нэг хэсэгт одоо студид бол аягүй хэрэгэлдэг байхгүй юу? Мөнгөний ялгуулаад. Доо бичлэгээс доод, киноос доод. За, юу хоол идцгээе. Бүгдийг ухаад явах гэрийнхээ хаана юу байгаа мэдтгэв. Ингээд ерөөсө чулуун тавцантай ахын нэг давуу тал нь гараа төлөх юм бол шууд чулуун гэрээ. <laughs> Э хацгаалцгаа гэх юм. Чулуугаар чи бүгдийг нийтлэн биш. Аа шүнээс яг чулуугаар юм шүү. Бүх юм чулууг явуултаа. Нэг хүүхдээ юм авч явсан биш. Далиж өгч байна. Эсвэл далигаа яв. Далиж л гэнэ. Бараг бүр онгод ороод хичүүч мөж ороод ам шүү. Э, эмгтээчүүдтэй дэлгүүр хэсгэрийг ийм болдог шүү. Чи хаалганууд юунууд эсэр. Энэ хол. Хаш хах юм. Ийш явах юм зү юм уу? Манай хаалга байгаа шүү дээ хараа. Ха? Хаалга байгаа шүү дээ. Энэ тэр юу байна хадаа? За. Бачи ямар гоё. Энэ тест үн сакал гоё. Онгоолгоо хаана. <laughs> Энд дээр TikTok хийчихмээр юм шүү. Ингээд. Араа хүн нэглэв. Нэг таньдаг болсон ч юм уу. Оо танахаас манай хаалга хараад явчих. Гэхдээ хаалгаас гад нөөчд юм юм. Эцгээр юм уу? Ингээ шидэж юм тийм. Манай Орос хаалга байхгүй юу? Тэгээд Орос компани Альбисны бодлолтой. Аа, бид нар болохоор Оросоос давхар алга тавих шаардлагагүй. Аа, нэр Оросын давхар алга. Аа, ингээ давхар ирчих юм уу? Гүг баг. Ингээд нэгээр тавих Аа. Юуг ин дэлгүүрээс нь дотор нь зураг авч болохгүй гэж зөвшөөрөл авчлаа. Тэгээ менежер нь ирээд аа юу улсуу зураг авч ирдэг. Тэгээд яг э, юугаараа хүслээ нэг юм хийх гээд байгаамаа гэд охиныхоо хийх гэж байгаа зургаа үзүүлсэн чинь за окей тэгвэл би дагуулад юу яагаад өгөө гэд. Аа одоо жишээний яг юм жижиг юм цойж модны таск нь хаана байдгийг. За яг э, юу цоож юмуд маань За миний хайр яах вэ? Хайртай туслах уу? Эсвэл хайр нь бүгдийн нэг үү? Хурд одоо тийм автан дээр хийгдэх жаа гэх гэдэг утгаараа нэг юм төгж авчихаарай. Тэгээ том болоод нөгөө юу нэ энэ хавтангаа цолоо тэгээд юугаа хийдэг хайртай байдаг тийм эргүүлдэг юм дардаг юм унтай Энэ зэвдэг. Яа за юмнуудаа авчлаа. Энд ч одоо хичнээн юм байдгийн би. Аагараа ороод бэгээр гарч байгаа юм шүү дээ. Аа хаалгаар. Амар том юм аа тий том юм. Толгоо яаж ядарсан шүү дээ. Ийм их брэндүүд. Ийм их брэнд oh my god. Оргилжийн брэндүүд бүгд юм мэд бол. Дагнагийн тоглоомудаас бас гэрээс ганц хоёр зүйл авчирсан байгаа. За одоо тэгэхэд эдрийг ингээ гоё зохиомжлоод энэ дээр чи арай тэр нөгөө зургийг ясаа арай. Зургийг. Тэ? Зургийг гаргаж өгөө. А? Миний наа нь юу хийгээд байгаа? Аа нөгөө юм уу? А одоо дагнаа маань юу уучраас арай ингээ хүндлэн ичүүл яа дээ. Намхан уучраас. Тийм тийм. Ингээ хүндлэн ичих юм бол илүү гоё. За охин маань энд энд би энийг хадъя гэж бодож байна. За энэ ингээд орно. За энэ гэрлийг болохоор энд нь хийчихье. За энэ арзаатыг авсан байгаа. Энэ энэ өстэй амар хөл. Энэ юм шиг энэ юм шиг. Гэхдээ ингэж байж гэж ичээс сандал нэг ил гарч ирсэн. Биш ээ, хараа сандал нийлэх байж тогтоогч нь нэгж тогтооно. Тэгэхээр чи эн чинь үлгүр болчихсон шүү дээ. Уус үлгүр шүү дээ. Гүр би гой сандлаа нь гаргах гэдэг шүү. Аа, ингэ тоглох гэдэг юм. Тэг яаж тогтох хайраа зүгээр. Тэгээд би дэрийг наатахыг чинь тогтоохын хайртаа үлдээ. Йоо, ямар хэрүүлж юм бэ? За ми зүгээр энийгээ л тав. хань мэдээд байгаа байхгүй. Энэ маань жоохон далин шааж орохгүй бол доошгоо нэвч шаач нандаа. Чи энэ хараа андаа ийм амир үргэн. Аа. Ардлт нь гаргамаар байна уу андаа? Оо, ширээд байгаа нь хамт яачих үү? Харин тий, тэгээд би тэрийг тоо. Наа чи ширээ рүү тоо олсон юм байна. Бага чи чи хараа ирвэ чи чи. За одоо одоо хөдөлгөөнгөө. Оо, нэг нь цаороо гараад ирсэн байж тээ. Аа? Тимастэй. Хаана? Яа. Бүгдээ нэг үнэ сүржигнүүр юм аа. Одоо ингэж ингэ ингэ. Just wait. Just wait. Энэ ахны заримдаа зүгээр өмсөд алчих юмсан гэж бодох. Эсвэл нөө. Чи цанцаа тайлж байгаа л бодолх модолх ингэж байгаа л амар гарах юм шүү. Чи яагаад нэрэ бодолх цанцтай байгаа юм? Би амхантаа бас гоё архит гаанда. Тэс чи миний арх чи зүгээр. Зоог чи зоог чи гэсэн шүү. Махлаа усаад. Оо яанда. Чи тахал махалтай нөгөө юм өө. Анда. Упур юм. Я ташаа нараа. Анда бишнө. Аа. За хоёр хэцүүгээ эргүүлчихээрэй. За. та. Энэ подолны юм эргүүл хүчтэй. Харин анда. Харин анда байж гараа. За. Одоо нэг юм дээр гацсан. Тэрний үе ихлээр энэ бат. За тэгээд энэ хавтын ингэж хийнэ гэдэг чинь бас тийм ч амархан биш юм байна нилээх цаг орд юм байна. Аа энийг ингэж тогтоол зүгээр хүүхдэд энэ гарын нурахгүй үедээ энэ дээдлэлт нь байрлуул хүүхд тоглоход амархан доор нь байвал юм тийм гэл ингээл зөндөө юм болд юм байна. Ер нь бол тэгээ бас хоорондоо маш сайн ярилцахгүй бол энэ чи бас хэрүүл болох юм шинжтэй. Хаана юу тавихаас шалтгаалаад үгүй энийг дээр нь тавина. Үгүй энэ хэрэггүй, энэ хэрэгтэй гэл бөө юм болд юм байна. Гэхдээ энэний үр дүнд яах вэ гэхээр аа дагнаа маань а юут олно маш гоё өөрийнх нь сэтгэвгүй хөгжих. За дууслаа нэг юм. Бас хөөрхөн ажил болдго юм биш үү? Тэгээд одоо төлгөөнөө маань танилцуулнаа. За миний тостой булаацтай гэдэг учраас ингээд тосны энэ таглааг л онгоолгоход хідэл ингээд онгоолгоход идэг. Дурнагийн бас сонирхдаг нэг зүйл цоот. Энд дэглэн жоохон төмөр хурц захлаар нь аав нэм санаа гаргаад энэ зөөллөд даавуу тавьсан. За энэ болохоор нэг юуны хаалт ингэ байна. Энийг бас ингэ нөхдөг учраас энэ дээр ингээд маама замаагаа суулгаж болно тийм миний хаашталт нь өдр. А бас энийг бас ингээд оюухан нөхөд нэмэр олж тэгээд энэ салбар юм байгаа. Цэнгэлэгчүүдийг авах гад идэг учраас энэ ч ингэж гэсэн өөрөө ингэ сонирхоод нуцыг барьж мэдрээд бас төрөвч хох туртай учраас <laughs> банкны юм юу хийцэн карт идэг юм. Өнгөнгийн даавнууд янз янзын материалтай торгомсон зөөлөн ийм даавуу эднээс бас ингээ барьж мэдрэг а дээрэс нь явандаа охин хөх хэмжээ ингээд өөрхөн юм юм шүлжиж зааж өгч таа. А энэ болохоор бид хоёр номин мишэлээс хассан. Нөгөө нь мишэл барилгын хөтөлбөрөөс явсан юм авчихсан юм. Энэ шүлтэй эднэр эднэр гэдэг юм зориулсан юмнууд авсан. За дагнагийн ном нь энэ ном хий өгсөн гэж. Сувда ширвэд. Оо. Би сувда Америкаас Дагнаад ном явуулж исэн. Дагнааг төрхөөс нь өмнө шүү дээ. Тэгээд тэр ном нь одоо ингээд дагнаа маань сонирхоор болж байгаа. Зи хаа одоо хавтанга аваад гэр лугаа явж байна. Ингэж бас гоё ингэж хийвэл гоё хөвгөлтэй юм байна. Дээрээс нь бусад гоё ааудаг ч юм уу ээж мэжүүдийг гоё хөвгттэй ингээд гоё юм хийж өгөөрөө мэргэлзэж мэргэлзээ. Чи тэгээд надад дахин дурлж байна уу? Аа? Э? Үгүй. Дахин өөр эмэгтэй хүн дурлж байна уу гэсэн үг таамаа. Үгүй, надад надад дахин дурлж байна. Чамд дахин дурлж штэ. Аа, за яа. Заримдаа хүний дургу үргээд хогийн хогийн зан гаргахаар дурлцдаг штэ. <laughs> Тийм үү? Заримдаа хойлогтол яваад хаа. Хайр. Аха. Хүч чадахгүй бүтлгүүтэл бүтлгүүд болохоор хайрч үрдэг гэж. Тийм. Би бол дандаа бүтлгүүтэй л байл да. Аа. Хата жишээ нь чи боддоо дагнаа ингээл юу ч хийж чадахгүй ингээл явж чадахгүй алхаж чадахгүй ингээл бэлцгнэд хахаар чиний дургуч өрдгөө хайрч өрдгөө. Яг тэрнтэй адилхан. <laughs> Чи ингээ юу ч хийж чадахгүй ингээл бүтлгүүтэй л уцсан уцсан мартаал. <laughs> Яах вэ? Дэргээд ингэж ингээд хахаар чи. Шууд хайр үү? ивидэ иви иви энэ нэг юмны хажууд би байхгүй л энэ өнгөрөө өнгөрөө <laughs> мөн үү нэг их юм чаддаг юм сэтгэл нь сайхан юм да нэг том том юм яриа би тэгин би тэг чинь сэтгэл нь сайхан юм да хачир дээр бол надгүй л юу ч <laughs> мөн үү хурж гинэ. Ачаа цаалтаа шээс. За тэгвэл аав нь ингэ бууж. Аав нь хэлэхгүй. За одоо батлыг дүүрх юм. Оо за. Ингэж аа баярлах байсан юм уу? Caia, caia. Ai, ai. Ai, ai, ai. Breakdancing. Ai.